и после. До и после. Бактерии. Представляете, я специально делала, чтобы делать прыщи. У меня огромный прыщ появился. Иголки попадают внутрь в кожу. 8 июня. А где прыщ? Привет, это доктор Кёна. Сегодня наша тема это прыщи. Если смотрите мое лицо, у меня вообще нет прыщи на лице. Зато три дня назад у меня тоже было прыщи, но я все убирала. Как я убирала прыщи в течение три дня? Сначала нам надо знать причину. Почему прыщи появляются на лице? Это наша кожа. Это я сама рисовала. Красиво. Такая штука. Это наши поры. поры. И внутри поров накапятся кожный жир. Если вот этот жир хорошо уйдет, Тогда у вас будет здоровая, красивая кожа. Но держать красивую кожу это очень тяжело, потому что вы будете кушать шоколад, вы будете не спать хорошо, и вы будете кушать жирные еда, и вы будете кушать острая еда. Тогда все это вредные ингредиенты закрывает это поры. Тогда не может уйти. Все закрыли поры. Внутри в поре все вредные попал и становится бактерии так бактерия накопился внутри пора. Это части мы называем бриши. Короче, бриши это бактерии. Тогда, как кореянки решают эту проблему? У нас есть много-много разных способов. Первый, сжимаем. Мы просто руками вот так сильно нажимаем. Я уверена, вы один раз так делали, да? Но это очень плохо. Если руками, ну. так тогда будет воспаление и будет свет. Второй, ну. оставить. Но ну, это тоже хороший способ. Долго надо ждать, очень долго надо ждать. Поэтому я это тоже не советую. Третий, это лекарство от прыщи. На самом деле, если вы ходите в больницу, они дадут такое страшное лекарство. Это для женщин не очень хорошо. Это ну. гормонально нехорошо и сушит тело. У вас губы тоже сушит, у вас тело тоже сушит. Крайний случай – принимайте, пожалуйста. Я сегодня хочу рассказать вот четвертый способ. Это посадить иголки прыщи в коже. Как это работает? На самом деле это способ для русских больше подойдет, все равно европейская кожа тоньше. Посмотрите, пожалуйста, вот до и после. До и после. До и после. На самом деле, Хёна тоже попробовала и хотела вам показать, честный отзыв. За три дня давайте посмотрим. Представляете, я специально делала, чтобы делать прыщи. Покушала шоколады и не спала хорошо. Ребята, посмотрите мою лицо, пожалуйста. Я много ела шоколады, плохого делала. Вот видите, у меня огромный прыщ появился тут. Я посажу иголки, уменьшается. Ну, доброе утро, я проснулась. Смотрите мою лицо, пожалуйста. Все, успокоились. Я все посадила в красном месте. И еще буду есть шоколад. Подождем. Я очень ждала прыщик. У меня кожа клетка бывает. Это настоящий не фотошоп. А, наконец я могу показать вам, как надо наносить вот столько и... Э, это там иголки мне надо посадить, поэтому вот так трогайте и посадите. Э, там микроиголки, иголки попадают внутрь в кожу, а сушит воспаление внутри, потом снаружи это убираются. очень честно написано, no pain, no gain. Если тебе не больно, ничего не получишь очень свежий запах. Да, они сразу предупреждали, Кёна, не наносите, пожалуйста, на все лица, потому что это будет больно. Но надеюсь, что у меня это все пройдет. Когда вы просто там положите, это не больно. Но когда вы нажмите, тогда это чувствуете боль. Сегодня 7 июня, 10 часов. Всем доброе утро. Вот вчера вечером я посадила туда, и смотрите сегодня какой результат. Уже очень меньше стало, да? Сеть. Каждый раз, когда я посажу это иголки, прыщи меньше-меньше и становится. Очевидно, меньше стало. Сегодня я покажу 8 июня 8.59. Сегодня вечером туда наношу, а завтра утром я проверю результат. А где прыщ? Где прыщ? Вообще, очень интересно. Если мы посадим иголки на прыщи, тогда иголки сушат воспаление, прыщи убирается. Когда вы используете такой крем, любое средство от прыщей нельзя смешивать с другой косметикой. Что еще самое важное? Это умывание. Я хочу сказать, если у вас есть пенка, если вы чувствуете после умывания с пенкой, подтянутое лицо, тогда сразу кусайте, пожалуйста, потому что это очень плохая пенка. Умывание утром. Это очень важно. Сейчас покажу. Вот она спит, и она трогает подушку, она обнимает одеяло. И еще, когда во время спать пыл все приклеить на лите, и куш, кушает все плохие ингредиенты. Тогда утром надо смывать это водой на самом деле невозможно, потому что перед сном мы наносим питательный крем или увлажняющий крем. Это просто водой не смывается, потому что это крем густой. Поэтому вам нужно выбрать хорошую пенку, которая вообще не раздражает кожу. Я хочу посоветовать такой гель тип пенка для утра или для вечера тоже можно использовать. Для проблемной кожи нижний pH это очень важно. Баланс кожи это самый важный для проблемной кожи. Если вы хорошо смоете лицо с правильной пенкой, тогда у вас будет очень красивая кожа. Последний, если у вас очень проблемная кожа, я советую использовать тонер. Вот сейчас Кёма покажет, как можно с тонером убирать еще прыщи. Вот замочите хлопок с тоником, увлажняйте и просто приклейте на прыщи. Потому что прыщи, они очень вредные и у них много жара. И надо успокаивать и охладеть эти прыщи. А тонера советуем для проблемной кожи, Ага, 5%. Потому что тоже надо балансировать кожу. Если у вас проблемная кожа, вот приклейте хлопа и несколько раз меняйте, пожалуйста. Если вы продолжаете 2 недели, я уверена, у вас будет хорошая кожа. Еще наша кожа очень сильно зависит от что мы кушаем. Мы – это что мы кушаем. Если у вас проблемная кожа, я советую использовать косметику как можно меньше. Просто тоник, либо просто увлажняющий крем, либо просто сыворотка. Когда она успокаивается и потихоньку уменьшается прыщи. На самом деле, эта косметика очень эффективна для проблемной кожи, поэтому я в ссылку внизу оставлю о информации о его сайте. Еще, если у вас есть проблемная кожа, напишите в комментариях, я постараюсь вам ответить. Ну, ну-ка, для красивой кожи хорошего дня!